Pues yo pienso que al principio deberían depositar la confianza en, el hijo. Cuando el hijo y cuando vean cómo le responde el hijo, pues ya tomar medidas o no, por ejemplo. Tomar la primera evaluación como prueba. Entonces, si el hijo te responde bien, pues no hay problema, te sigues preocupando por él, preguntándole qué tal las clases, los compañeros y todas esas cosas. Pero si ves que no te responde bien, pues ya sí ponerte tú con él y cuadrarle, pues eh, no vas a salir de aquí hasta que te estudies esto, y eso, porque es que si no... Yo mm, preocupada pero tampoco diciéndote todos los días, ponte, ponte, que tú solo dices una vez, que se ponga, mm, se, pondrá seguramente, pero si al día siguiente no se pone, déjalo y le castigas con lo que más le duela y ya está, pero te tienes que preocupar porque es el futuro suyo y si, y si no te vas a preocupar por él para que luego no tenga nada de mayor pues no sé.